Прежде чем переходить к тонированию, окрасим мелкие элементы. Для ремней можно использовать любые оттенки коричневого, например смесь сжженной сиены и натуральной сиены. Латунные элементы портупеи пока можно покрыть чистым желтым цветом, в нашем случае кадмием лимонным. Тонировать металлический элемент мы будем на финальном этапе. держать под рукой базовый цвет элемента, чтобы быстро и аккуратно подправлять форму элемента. Некоторые детали можно окрасить при помощи деревянной зубочистки. Быстро и эффективно. Погоны обычно темнее остальной униформы. Самое время нанести базовый слой на них. Детализацию можно сделать позднее. Наносим тени. В первую очередь затеняются самые контрастные места, границы между униформой и ремнями, карманы, швы на ткани, глубокие складки. Наложенные мазки растушевываются влажной кистью от темного к светлому. Затем можно затенить складки. Лучше всего это делать в несколько проходов. Сперва наметить общую форму тени и растушевать ее границы. Затем в несколько слоев затемнить самый глубокий участок складки, чтобы придать ему объем. При нанесении теней используется цвет темнее базового и сильно разведен. Так, чтобы кисть оставляла слегка видимый после высыхания слой. Так, слой за слоем формируется затененная часть складки. После того, как тени намечены, можно взять еще более темный оттенок и выделить самые углубленные места. Также на этом этапе прорисовываются тонкие, неглубокие складки. Здесь лучше взять кисть потоньше. Пора переходить к высветлению. Для нанесения светлого тона используется базовый оттенок с добавлением сиены натуральной и белил. Высветлять базовую краску белилами не стоит, она приобретает холодный и неестественный оттенок. Краску нужно развести как можно более жидкой и в несколько слоев наметить только самые светлые участки униформы, не забывая растушевывать переходы.